Proctor spune că nu trebuie să știi cum se va întâmpla, trebuie să știi că se va întâmpla. La fel a fost cu blogul Tărâmul Emoțiilor. M-am tot întrebat cum, cum, cum, cum o să dau drumul, cum o să fie. Dar cred că cumul, uh, se în timp ce se întâmplă, știi, îl descoper. Nu cred că trebuie să-l programez foarte mult înainte, cel puțin eu. Eu dacă mi-l programez înainte, nu mai fac nimic. Așa că la mine cumul se întâmplă exact în timp ce fac. Îți dorești și ție să se întâmple așa și să nu mai stai ani de zile pe întrebarea cum? Ceau!